zijn op Spa in België. Een van de meest mooie circuits van de wereld. We zijn een trackday aan het doen vandaag. Vijf auto's. Eh, lekker rondjes rijden, proeven eh, van een beetje autosport.